皆さん、こんにちは。FTK 地方、大速報です。今回は、重大なお知らせがあるため、緊急で投稿しました。約2年間、動画投稿停止します。理由としては、用事が多すぎて、動画作成する時間がないためです。